Shalom, hoy vamos a comenzar, esta semana a gente comienza el tercer libro de la Torá, Sefer Vaikra. Y como he conocido, Sefer Vaikra comienza a hablar dos Corbanot. específicamente la primera parte de Sefer Vaikra, el primer capítulo comienza a hablar sobre Corban Olá. Olá he traducido como holocausto, pues él era totalmente quemado. A pessoa podría ofrecer un Corban Olá Corbanolá era totalmente queimado, inclusive, tá certo? Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo totalmente, totalmente queimado, mas tinha que, é, claro, tem um procedimento, tá bom? Tem a, o degolar do animal, tem aspirar o sangue, tem limpar a parte interna dele, tem de eh, cortá-lo em certas partes conforme a Torá manda e subi-lo até o misbeach e queimá-lo. Uma das... Agora, este corbanolá, que era normalmente doação, fora em alguns casos específicos que a Torá exige, a pessoa, estamos falando de pessoa física, trazer um corbanolá, normalmente existia, nedava, a pessoa doava, né, o neder, prometia trazer um corbanolá. Então, a Torá disse, eh, existe também trazer corbanolá, de fato é o único corban de ave, eh, é Minaof Corbanó. Podía traer un corbán de ave, que son tipo de pombo, Torim y Beneyoná. es un tipo específico de pombo. Son dos tipos. <coughs> y a persona que no tenía poses, entonces como doación el único corban de ave que puede ser traído no cuando peca. cuando peca, a veces también tiene un corban hatat. de ave. Mas quando como doação, pode trazer apenas olá como doação de pássaro, pássaro olá. E a Torá, em este versículo 14 do capítulo 1 do Sefer Vaikra, a Torá diz assim, Vim minaof olá korban olá Hashem. E se dos pássaros ele vai querer trazer um korban olá para Hashem. E a Torá começa a decifrar e dizer quais são os passos a seguir chama a atenção Orahaim e diz, porque é neste, no pássaro, na ave, que está escrito La Hashem, seu sacrifício, oferenda para Hashem, diferente dos animais, quando fala do corban, olá, tipo animote, que te diz que tipo você pode trazer, que idade, etc., se tem que ser macho, etc. Aqui, a Torá lá atrás não diz La Hashem, seu oferenda para Hashem. Aqui a Torá em off se chama La Hashem. Então explica Orahai Makadosh e diz o seguinte. Na segunda explicação dele, ele diz é, que o fato de Hashem ter colocado seu nome do lado do, do corban da ave os indica que Hashem, normalmente quem doa uma ave é alguém que não tem posses, que é humilde, que ele é pobre. Então ele pega um pombo certo? Então, quem é este Ani é uma pessoa que normalmente ele está numa situação da que o Shfelruach, ele é humilde e ele é sofrido. Normalmente quando a pessoa traz um corban olá, ele oferece um corban olá, ele se sente bem porque ele pegou um animal, gordinho, etc., bem grande, comprou talvez o mais caro, trouxe para Corban, mas quando está falando de um ani, ele pode trazer apenas uma pomba, um pombo para, para, para, para, para, para Corban, então ele diz não se sente bem. Por isso vem a Torá e coloca, diz Hashem, meu nome está do lado do Corban do Ani. Certo? No versículo, de novo, 14, capítulo 1. Ve'im minaof olá corbanó la Hashem essa primeira explicação que vamos passar hoje do livro Vaikra, do Prechat Vaikra, vamos para a segunda. Na sequência, a Torá fala sobre os korbanot da pessoa, korban hatat. Korban hatat é aquele que a pessoa traz quando a pessoa peca sem querer. Quando a pessoa peca sem querer, determinados pecados, sim? Eu vou dizer, quem sabe, vai entender, quem não sabe não tem como explicar mais do que eu vou explicar. Todos os pecados que propositalmente têm caret como punição ou têm morte por parte das quatro mortes do Bedin, então, sem querer de, desses pecados, traz corban Hatat. E a Torá, quando começa a falar sobre corban Hatat, no capítulo 4, nesta perashá, a Torá diz, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bene Israel Lemor, Nefesh Kitehita, alma que pecará, Bishgagá, sin querer, etc. Y llama atención Orahaim, ¿por qué está escrito Nefesh? Nefesh Kitehita, ¿por qué está escrito Nefesh? No sabemos, y explica Orahaim lo siguiente: a gente tiene, na nuestra alma cinco partes. a dizer las cinco partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Ejida. São cinco partes. Né, a parte mais inferior é o Nefesh. E quando a pessoa peca propositalmente, o Nefesh da pessoa sai, até ele não fazer chuva, não volta. No sem querer, diz Orahai Makadosh, mesmo que foi um pecado sem querer, odiou a Katu que Texara Nefesh Gambejeta Shogek. E por isso também vai ter uma falta, aunque seja pouca, mas uma falta na parte nefesh da sua Neshama, o mahzor kaze o amar Hashem ki abi korban. E por essa falta que agora tem, essa falha que a sua Neshama tem porque pecou, apesar que for sem querer, tem que trazer o korban. O bazé trazendo e oferecendo o hatat, Titkareba nefesh leshorsha, volta a sua nefesh a suas raízes, ir orar que e ilumina o nefesh novamente. Mas isso não sem querer. Bemezit, shetersar kulá, no pecado proposital que todo o nefesh abandona a chamada pessoa, não adianta o sacrifício e a oferenda. Por isso que não se oferece korbanot sobre proposital. Sobre proposital não tem korban. no sobre korban hatat sobre propósito, פרופוזיטה, quien כיהן de במציאות דקרבת שהשיר ישוב ahora la יום kipurim ויחיה. el único jeito é a eh, pessoa fazer chuva y que pase um Yom Kippur para poder limpar y aí sí volta, quando foi proposital. Quando foi sin querer, a oferenda do Hatat, então, está certo? E esto que nos viene a indicar o Pasuk, de acordo la a explicação do Rahim Kadosh, cuando el Pasuk dice, Nefesh ki teheta. Shabbat Shalom.